ये तेरा थंडर साथियों अब नखरा ना कर तू बिजली बन के बेटू तू क्या इतना पास मेरे आजा दुनिया से करना ना बारिश बन के मैं तू फ्लोर पे आ गया सुनो सुनो अब मुझे हरा दे तेरे अब रहना मुझसे डरता अब इतना ना तरसा तू बाबा